Hello，大家好，我是韩博维，他是张扬。今天我要教给你们的是太有绝招的如何做飞膝以及它的使用方法。来，我们先演示飞膝正常的吸法，正常的吸法，我演示之前教过，两只手同时，正常的吸法，嘣，正常的吸法。那飞膝呢？飞膝首先是什么？我先讲一下这个区别。我为什么题目叫飞膝？因为可能你没有听说过什么叫跳膝，但是飞膝实际一个非非常远的距离，这叫飞膝，这叫这叫 flat knee，是非常远的距离。 嘣，但是它会有用吗？它不会有用，因为它会走掉。我这么远的去飞，它会走掉。表演的时候我们可以用，有些特殊情况我们可以用，但是我们一般用的叫做标准的叫做 j e m p i n g 跳膝。跳膝就是我上一步，上一步，嘣，直接飞起来。这是我们常用的，这是我们常用的。再来一遍，嘣。但很多情况对手也会逃掉。那我们更牛逼的使用方式，或者什么样的情况，我给你还原一下场景。那大概是这样，这是我的对手。 我要做的是一个正蹬，或者另外任何一个方式，我要打着他，利用这个擂台围绳，我要他弹到雷围绳上。你要知道，人接触到雷绳，围绳往回弹的这一瞬间，他的身体移动方向是不可控的。我利用这一个 trick，一个 bug，我要去给他这个飞机，嘣，嘣，这是我要做的，看到吧？再来一遍，再来一遍，嘣，嘣。 好，这是逃不了的，这是逃不了的。那我再讲一下，那做这个飞机的标准动作是什么呢？来一遍慢动作，上步，然后右手往下甩，跟正常的膝一样，但是不一样的是，你有两种选择，一种是我对着镜头飞，对着镜；一种是防守，在这边，左手在这边，嘣。第二种就是叫 which block。 我不知道中文叫什么，非常抱歉。就是手这样去防守，看，首先我这边下巴防住，这边把我的太阳穴也防住，而且它呢在飞膝的时候，实际是更加的，我认为是更加让你身体觉得舒服。嘣，好，再来一遍，再来一遍，直接飞，直接飞。嘣，哎，从下往上就一步，你所有力量传递给这只脚，嘣，把身体蹬出来，嘣，飞膝。 好吧，运用方法也讲给你了，希望呢，它可以对你有帮助。实战的时候要抓住那一个机会。